canta que hai. Eh? Vou poñer máis para arriba porque... Mira, este xa sería melo perculado, sellado. Vedes? Eh? Porque... Ai, que grima. Mirade cantas larviñas pequeniñas hai aquí. Mirade por esta zona. Dios, sí. Vedelas ou non? Sí. Uns vermiños pequeniños. Que primeiro é un ovo, despois pasa a larva, despois pasa a ninfa. Vou mover, profe. Sí, sí, sí, sí. Mira, mira aquí cantas larvas pequeniñas hai nesta zona. Eu morro hoxe.